Вам надоело откладывать в долгий ящик свои желания и мечты? Деньги определяют ваши действия? Вы хотели бы выстроить идеальную линию жизни, вместо того, что вы вынуждены делать сейчас? TalkFusion представляет тебе возможность воспользоваться преимуществами многомиллиардной индустрии, какие выгоды – управление бизнесом из дома, маркетинг, построенный на связях, и видео онлайн. Все мы знаем, что путь, ведущий к настоящему успеху в бизнесе, вовремя распознать перспективные тренды и моментально действовать. Сегодня 80% населения Земли смотрит видео онлайн. К 2013 году 60% всего интернет-трафика будет видео, включая и мобильную связь. Talk Fusion со своими прорывными продуктами видеокоммуникаций изменяет правила игры и создает новую концепцию. Наступил идеальный момент принять участие в продвижении перспективного бизнеса и при этом заработать деньги. Это означает, что у вас сейчас есть возможность стать участником роста гиганта видео, который станет владельцем этого рынка в ближайшие годы. В уютной обстановке вашего дома вы уже с первого дня можете начать зарабатывать деньги. Люди из более чем 100 стран уже увидели свои возможности и пользуются преимуществами ежедневного дохода, не рискуя потерять свою основную работу. Talkfusion обеспечивает вам бесплатную маркетинговую помощь, обучение и все необходимые вспомогательные материалы. Мы изменяем жизнь людей во всем мире, и вы заслуживаете быть среди нас. Просмотр этого фильма – отличный шаг на пути к достижению материальной свободы. Поможем вам на каждом шагу и покажем, как вы можете получить высокий доход. Ощутите новый совершенный стиль жизни и определите вновь свои мечты. Проводите больше времени со своей семьей. Путешествуйте больше. С помощью Talk Fusion возьмите все, что ваша жизнь может предложить. Настоящая возможность уже сейчас.